हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स दो टर्म्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट देख सकते हैं यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर आप चेक करते हैं देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो इसके नीचे रेड लाइन बन गई तो ये रेड लाइन का मतलब है कि स्पेलिंग की मिस्टेक है F7 प्रेस करके फंक्शन बटन F7 प्रेस करके आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा है देख सकते हैं अगर आप स्विफ्ट के साथ F7 प्रेस करते हैं यहाँ पर देखिए स्विफ्ट के साथ अगर मैं F7 प्रेस करता हूँ तो क्या होगा जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है प्रूव तो इसको सेलेक्ट किया मैंने और सेलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर थिसोरस खोल जाता है और ये मतलब होता है कि ये इसका सिनोनिम दे रहा है सिनोनिम क्या दे रहा है सिनोनिम